это страх и ужас был. Это вообще нас так тут гахнуло. Передать невозможно. Мы когда с чудом с ребенком мы стали живы. Хотели в погреб, в погреб вообще засыпало. Передать нельзя было. Такой страх, что то делается. Э, его полностью завалило, вот подвал. Его полностью завалило. Двери повыламывали, вообще двери выломались. Ну Собаки осколок оперировали собаку. Чудом вытащили осколок, собака живая осталась. Соседей двоих ранила, э, приезжала скорая, осколки вытаскивала. меняем, шифер меняем, кусочки лепим. Я обращаюсь к российской э, власти. Остановите эту войну. Мы мирные люди, мы украинцы, мы мирные. Мы не хотим войны. Зачем вы нас убиваете, наших детей? Когда-то братские народы были. И, и сейчас такая вот посеяли такую вражду между собой. Как детям это объяснить сейчас в школе? Как это? Мы уже месяц, полтора не учимся. Это не все рас... распадалося. Була ракетна атака. Я так розумію, що касетними нас бомбили снарядами. Вони розлетілися є пошкодження. Вікна повибивало, шибки, криші розвалило людям. В общем, горе. В людей горе. Ну и что хочу сказать, от нее не спрятаться. Почему? Потому что летит и вверх, и на низком расстоянии, даже если бы я упал, как говорится, я залег бы на землю, вот видите, на каком расстоянии повырывало, просто тупо повырывало. Вот это от нее, с этой гадости. Именно в воронке нашли. Пошел разлет по всем. Вон у соседа. У меня окна побито, правда удивительно, что только одно окно выбило, а второе осталось целое. кричим, мы так кричим, мы это вообще. А когда вот это начинает гудешь, бомбешь, это Господи, тут молишься, крестишься, спаси и сохрани нас, пожалуйста, убереги нас от всего за детей, за детей со своих, за эти, а старики, которые, кто смог уехать, это их, конечно, право, их выбор, но все же не могли уехать. Мы не можем оставить и своих стариков здесь. И дети у нас. Я...